jauh pak ya eh, karing perak wanita oh, deh bapak apa dokter dokter deh dia karing bawa Lele bener ya coba juga. Jangan dulu mah. Parokok tuh. Jing. Jing Nenek tele di Dikopul. Lawan Malik perang kok boncok. Dik aku teh gede. deh. Teh keturuan. Perkara kita ya perkara. Go go go. Kan ada penekan.